Fazendo o que, dona Laurinda? Muito calada. Olha quem tá ali, ó. José. Chorando por um colo. Ande cá, José. Toma. Cuida dele enquanto eu termino isso aqui. Achou, mãe. Vida, vida, sai do coração. Um sorriso de criança, encontrei a solução.